أبيتو أبيتو بيتاسو بيتاسو تسيجا تسيجا سجحو سجحو جحوخا جحوخا حخالي حخالي ح خ حخلي حخلي ذو الرزا ذو الرزا رزس رزس زساش زساش سشص سشص ششض ششض صدط صدط دقض دقض تضعي تضعي ضعيغ ضعيغ أغف أغف غفق غفق fiqaku fiqaku ukali ukali kalimu kalimu limuna limuna munawi munawi nawihu nawihu وهاء وهاء هيب هيب